Dobře, tak tady ta výstava se jmenuje Trvalá proměna, je to po dvou letech výstava, kterou máme v Praze. Posledy jsme měli u Mikuláše Novana v Nevan Contempo a teď máme tady v Fotograf Gallery. Eh, kurátorem téhle výstavy je Jiří Ptáček, s kterým jsme několikrát v minulosti spolupracovali. Eh, ta výstava se skládá vlastně z několika takových jako vrstev. Jedna vrstva je to, co je tady vytvořeno na těch zdech po celé galerii, kdy jsme tady spolupracovali prostě s partou asi 15, 15 dětí, které vlastně tenhle prostor dostali, dostali k dispozici na základě našich nějakých velmi jednoduchých instrukcí. A v podstatě bylo na nich to, co, tady, to, co se tady objeví, nebo to, co tady vlastně jako zpracují. Eh, pak jsou tady na této výstavě ty videa, to jsou všechno videa, které vznikaly pro tuhle výstavu, eh, což je asi pro nás jako typické, že prostě na samostatné výstavy, že ta příležitost, tak většinou děláme nové věci. A potom je tady ještě jedna, jedna taková vrstva, to je vrstva merchandisingu, kdy tady prostě vystavujeme trička, která jsou jaké limitované edici. Eh, svými motivy a který se vyjadřují k nějakým, nebo pracují s nějakými slogany, které nás v poslední době zajímaly a vztahují se i k těm ostatním věcem, které tady jsou. Ty jsou, ty jsou k prodeji, to je důležitá informace. Nad propastmi mezi lidem. proto, aby jsme do toho umístili vlastně tři videa, tak jsme si zvolili uh, vlastně nějaký agresivní přístup, který by diváka vtáhnul a za pomocí těch dětí vytvořili nějakou jakousi kulisu, kterou tady vidíte jako za mnou. A spočíval v tom, že děti dostaly naprostou svobodu a tím, že jsou ty, ty děti pro nás takovou jako metaforou té budoucnosti, tak eh, zpracovali, jak zpracovali tu míru té svobody tady. A pro nás bylo důležité do toho pak zasadit samozřejmě ty videa, které zase odkazovaly k tomu popu, k budoucnosti, k nějakému zastavení v čase možná i. Důležitá součást té akce samozřejmě byla nějaká dokumentace, tu jsme využili za pomocí Polaroidů. Ty vlastně eh, během té akce vznikaly, děti nějak jako vlastně tady se akcelerovaly a mohly pak reagovat samozřejmě i na ty fotky, které vznikaly, že ten čas tam hrál svoji také roli nějakou. Pro mě třeba klíčový význam je nějaká práce s časem a s časovostí, eh, se zamrznutím času, prostě s nějakým výhledem do budoucna, který se neuskutečňuje nebo který je zamrzlej. Ostatně i ten název vlastně odkazuje k nějaký práci s časem a odehrá se to i v těch jednotlivých videích a a myslím, že pracujeme s, s různýma motivama, opravdu, který jako se objevují jako jak v těch videích, tak dejme tomu v té akci s dětma třeba právě s motivem dítěte. Eh, jedno, jedno video eh, pracuje s takovou jednoduchou fyzickou akcí, která vždycky probíhala během každoměsíční zkoušky sirén. Druhé video pracuje se statickým záběrem na takový designový interiér, kde probíhá vystoupení tverkové tanečnice a leží jako těhotná dívka, která je nalíčená jako zombie. E, přičemž ta tverková tanečnice vlastně do, jako dokola opakuje jednu sestavu pohybu, vlastně jde o to, o to zacyklení se, jako, mm, stejně tak jako e, ta těhotná zombie, vlastně je to nějaká jako hra na potencialitu, která je která se nemůže uskutečnit, nemůže vyvrcholit jako v narození. Ehm, Napomně tady video, který eh, my jsme předtím, eh, asi rok, před, no tři čtvrtě roku předtím, jsme udělali první repový video eh, s Danem Kranichem a teď jsme si říkali, že bylo fajn udělat ještě jedno. A to ten text pracuje s motivem slibu, přičemž jako ra- rapper prochází mrtvým lesem na Šumavě a mm, deklamuje, deklamuje onen text jako do, do hudby, kterou složil 8 Kids. Zavazuji se jádrům k rovnosti, jež ničemu rovna není. Slibuji mozku cestu před za noci dalekých horizontů, slibuji žaludku od Sirotka bez rodičů, slibuji mozku cestu vpřed za noci dalekých horizontů, slibuji žaludku odpad. Sirotka bez rodičů. Je velmi těžké eh, pro nás možná jako artikulovat tuhle výstavu v celku, protože ještě nemáme úplně jako eh, s odstupem eh, nahlížitelnou a je pro nás jakýmsi jakýmsi zdrojem jako další inspirace, se dá říct. To znamená, ty věci, které jsme tady poskládali dohromady, je lze vnímat vlastně jako, eh, jako nějaký, nějaká snaha o, o nový vlastně jako politický jazyk, se, se dá říct, ale velmi volně, velmi volně. Eh, nejsou to žádné konkrétní politické eh, politický agitky nebo politické soudničky, Spíš to cílí někam, někam za politický jazyk. A v symbolických rovinách eh, se lze chytit třeba, třeba eh, politického kýče, co jsou děti eh, v rukách politiků. A neustále se tady opakující jako souvislosti ve smyslu jako slibů, nebo nějakých, nějakého, nějakého mm, magického prostředku času. My se chceme vlastně pořád vlastně v rámci umění jako bavit a, a je pro nás důležitý čím dál tím více blížit eh, k umění samotnému a dá se říct vlastně k takovému fenoménu umění pro umění. E, že to je prostě pořád, podle mýho názoru je to pořád jako důležitá, důležitý moment, proč vůbec vlastně jako se vztahovat uměleckým jazykem ke společnosti jako takové. A Eh, jsem přesvědčený, že eh, tahle eh, na výsost jako výjimečná výstava v prostředí současného umění s odstupem času jako dokáže svoji, svoji kvalitu ještě jako dalším, dalším jako rozměrem, který v této chvíli jako nejsem schopen ani možná jako pojmout nebo pojmenovat. Když se se tady nepracovali s nějakým jako jedním zásadním tématem, nebo ne, nepracuje se tady s něčím, že jsme prostě postavili tu výstavu jako téma, spíš ty věci jsou poměrně, poměrně volné, ale mají určitý propojení a jedním tím propojením může být něco, jako je popkultura. My se v určité popkultuře nějak jako kriticky nevymezujeme, naopak je bereme jako něco, co nás jako běžně obklopuje a čeho jsme také jako součástí, nebo čehož je současný umění i, i součástí. A tak, jak to je se pro nás zvykem, tak eh, s těmi popkulturními znaky pracujeme vždycky jako s nějakou prostě metaforou. Takže když tady teďka jsou ty, tady video třeba, kde je nějaká zombie, a kde je eh, nad ní tvrkující, tvrkující anet, eh, tak to člověk může vnímat eh, jako, nějakou potenci, jako nějaký potenciál, jako něco, co z logiky věci nemůže být těhotné, neby mrtvé a na druhou stranu něco, co tomu dává určitou prostě dynamiku, dává tomu určitý nějaký pohyb, nějakou, nějakou energii. Takže to se vlastně i vztahuje k samotnému názvu té výstavy jako nějaká trvalá proměna. Ta trvalá proměna je důležitá i pro nás, jako pro členy téhle skupiny, která se neustále snaží dál nějak vyvíjet vyvíjet a nějaký další pohled do budoucna je pro nás v současné době důležitý. Hlavně také je pro nás na téhle výstavě důležité, aby nebyla nudnou, neb si myslíme, že současné nejen české umění, které nás obklopuje, prostě upadá do určité konzervativní nudy a pro nás bylo důležité, aby to bylo jako v tom ranku, že ne